jugando hace poco en, Minecraft y, recuperé un par de cosas, eh, conseguí un par de cosas y terminé en casa. Así que ahora puedo hacer esto. Y como decía, ¡un gallito! Bueno, como decía, no puedo hablar fuerte, así que voy a así que chao.